очень наслаждаюсь своим прекрасным макияжем, тому, а, чему Алла нас научила, как именно наносить макияж правильно, <laughs> очень наслаждаюсь своим прекрасным макияжем, тому, а, чему Алла нас научила, как именно наносить макияж правильно, по-королевски.